哈喽，大家好，欢迎你看《太有绝招》。今天有邀请来了小陈教练，嗯，然后今天要演示给你，就是依然是回答你们的问题。我们总在回答你们的问题，就是如何如何，就是我们我们互相打实战的时候，怎么能把组合用出来？首先，组合是有变换的，比如说简单的那个组合，直直摆扫踢，这就是可以变换出无数个组合，它是组合里的一个核心。那比如说我变换成右直左摆。 比如说我打右直，他往后跑了怎么办？他跑了，我打白打不着了。也许你提出同样的问题，觉得怎么办？那因为他有很多方式，很多方式都是你平常要练习的。然后今天提供一个方式，然后他要打一个右直，然后对他跑了，他跑了，嘣！看我跳起来了，打中他，但没有那么夸张。在应该是离这么近的时候啊，他跑一点，看到了吧？很重，但他防得很好。怎么防？来，再防一次，慢的，我打慢点。 光看这个大臂和小臂叠加在一起，变成一个强壮的一个一个粗棍子，然后他防住了自己的头部。如果你担心说打到他的腹部怎么办？因为这个目标就是打头部，很明确的。你如果有经验，或者说你如果到一个程度的话，你可以预判出来这到底是打腹还是打头。如果我打头，我打到这个块儿上了一下，然后我变成腹，这一拳一定是没有力量的。所以打腹和打头是明显的有一个预判的，是靠经验的积累。 没有办法再文字告诉你，就是怎么弄，就是比如我打斧，他防攻，这很明显是一个打斧；比如打头，攻，这是很明显一个打头，而且他可以在我已经打到这个位置的时候去预判，这个距离已经够了，他可以预判打斧还是打头，预判攻打斧，OK，预判攻打头，他这时候判断出来的，已经你看到了吧？所以说是可以判断出来的，所以我打打一头很重，打很重，他应该没有事。你看，没有事，他打我，没有事，再来一次。 来一次，没有摔。为什么？这房子很好。一一我怎么看你那连起来有一个错步啊，看，嘘，嘘，有一个错步，看到了吗？有一个位移，这拳是很快，嘣，像一个真拳，但是它会很快的拉回来，拉回来要身体旋转，嘣，摆向哪都去，走重一点啊。看，然后加一腿。 嗯，这时就就防开了嘛，对吧？比如他赢一次，来，上，哎，加一拳，来，上，哎，啊，嗯，来一次，啊，上。那好，把它做的再逼真，变成三拳。那也就是说，前两拳都是假的。咱第一拳可以晃一下，勾，勾，勾，啊。 看到了吧？这就是它的变化，没有没有必要永远是一个节奏。那放在一起，伸，对。而且我还在斜线移动，你看到吗？我绕到的侧面了。再来一次，伸。哎，现在我要踢它头了，我要移动到侧面了，踢它头了。不用看，我踢它头正面，看到了吗？正面的确很难防的，绕到侧面踢头是正面。来一次。 哎，正面很难防，提膝提这边很难防，你看到这个方向了？吧？再来一次，嘣，好防的，所以你看到他的方法。那我们再演变，两下前直的，伸，哎，嘣，两下前直，那下直拳变基础的，伸，砰！再来一次。 看到了没？是我们在用这个方法去教你，教你如何练习你的组合拳，如何找到它的时机。这也是今天可以给你的一个组合。谢谢你的收看，请关注屏幕下方我们的微信公众号，关注们平台。谢谢。